Quante volte mentre tu, mia musica, suoni quel fortunato legno, il cui vibrar risponde sotto le tue dolci dita e moduli con grazia armoniosi accordi che turbano il mio ascolto. Io invidio quei tasti che agili sobbalzano per baciare il tenero incavo della tua mano, mentre queste mie labbra, che mieterebbero tal messe, accanto a te, arrossiscono per l'ardire di quei legni. Per essere così eccitate, cambierebbero natura e posto con quei saltellanti tasti, sui quali le tue dita scorrono con dolce movimento, rendendo un morto legno più felice di vive labbra. Se quei tasti impertinenti gioiscono di questo, lascia loro le tue dita, a me le labbra da baciare.